हेलो और वेलकम फ्रेंड्स सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है एरे को लेकर के ये प्रोग्राम मैंने बनाया है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए तो इसको एक बार कंपाइल करवाते हैं तो यहां पे चल करके एक बार कंपाइल करवा दिया मैंने प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया अब इसको रन करवा दिया अब यहां पर कह रहा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम फाइव एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं और पांच एलिमेंट ऐसे एंटर करेंगे हम इधर उधर ऑर्डर इधर उधर होगा तो जैसे 66 एंटर किया फिर फोर एंटर किया फिर यहाँ पे वन एंटर कर दिया फिर यहाँ पे 88 एंटर कर दिया ठीक है हो गए फाइव एलिमेंट यहां पर एक बार और ये हो गया अब फाइव एलिमेंट हो गया अब देखिए इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें दे रहा है अगर ये आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा thank you for watching this video